Uma boa tarde, amigo, Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui numa região aqui de Minas. Né? Nós paramos ali na estrada que nós vimos um lugar aqui interessante. Onde o pessoal tira um cascaio. Então nós vamos fazer um vidinho aqui mostrar aí pro pessoal como é que é mais ou menos o lugar que nós parou mesmo Vamos ver se nós achamos alguma coisa interessante. Então aí nós vamos gravando aí, pessoal aí vendo. Gravando mais perto. Aí eu, nosso amigo Edson. Então nós vamos descer aqui embaixo. E eu vou gravando aqui para mostrar o lugar. Depois nós vamos fazer também aí, mostrar também aí com as variônicas. Ver se nós achamos alguma coisa, né? mostrar que os veio, né? Aqui tem, por exemplo, uma parte que tem o caulim, outra parte é quarto. E aí nós vamos dar mais uma descida aqui embaixo, mostrando aí como é que, que é aqui. carvão de Paulinho está embaixo no chão. Vamos mostrar um pouco aqui para baixo. Eu vou mostrar um pouco aqui do barranco. Onde dá aquelas partes mais amareladas, que é onde ele iria dar ouro. ruim aqui de andar, porque tá uma terra mais surta. e há é umas partes mais fundas que é onde a máquina já trabalhou mais nós temos que andar devagar aqui porque vai escorregar aqui é facinho, facinho vamos descer meio devagar as partes mais amarelas em cima já tá bem lá no quarto e as partes baixas não dá para ver os paredão nosso amigo Edson já tá lá na frente lá Vou gravar um pouco lá de cima lá. E é um zoeiro interessante. Em uma distância longe, onde a máquina tira cascai. o Edson está falando ali que parece que já achou um punhado de ouro. Mas nós estamos olhando para ver se acha algum veio, né? Alguns veio, mas... Aqui, ó. Aquele negócio que falou. É bem... Olha aqui, ó. Um negócio de iluminando, né? Não era cacheta, não? Não, eu não sei. Tem coisas meio no né? parece com ouro. Pedra bem assim. um lugar bonito, aqui é um lugar muito bonito. Viu? Mas pode ser provável que tenha alguns manchões de ouro sim. Isso vai depender de, de fazer uma pesquisa bem feita. Tem uma sariema cantando ali para baixo. É um lugar muito bonito. Agora nós vamos usar as variônicas aqui para nós ver se ela dá sinal de alguma coisa. O Edson vai gravar. Nós vamos usar aqui a, as variônicas. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like aí, fazer os comentários. Ativar o sininho aí para receber os novos vídeos. Agora nós vamos fazer o comando para a vara. E os três passos. Variônica. Se tiver prata no subsolo, Vamos dar a direção dela. Ó, um, dois, três. Ela já me deu uma direção. Então vamos ver se ela achou mesmo ou se... Não, não tem. Não tem prata no subsolo. Uh, cara, ligou a lanterna. e do golvilho. que não põe. Já virou, apagou, apagou. Virou, virou pra cá aqui. Deixa eu ver. Do meu lado. Virou o vídeo? Virou o vídeo do meu lado. Peraí. Virou. Virou, acendeu a lanterna de novo. Então nós vamos tentar outro comando. é... eu vou dar um outro comando aqui agora para ouro. Só que eu vou ver um negócio aqui que tá dando errado. Tá, boa tarde a todos, sou Maurício Mococa Hoje nós vamos estar tá aqui no rio, nós vamos fazer um vidinho aqui Bater um cascainho aqui, só que hoje nós estamos tá sem as variônicas, então vai Vai ser só na, na, na raça mesmo. Mas vamos ver o que, que vai dar. Vamos bater umas três primeiras nesse vídeo. O Edson já está carregando lá as peneiras. Nós estamos pegando um pouco no fundo do rio aqui, porque é um lugar que o cascai fica empoçado. Então vamos ver o que, que vai acontecer. O Hélio já está lá já enchendo lá. Agora aproveitar dar uma batidinha nos rios agora, né? Porque agora tá, a água tá baixa. A água já baixou pá. bem já. Aproveitar também o domingo para andar um pouco, né? Aproveitar a paisagem. aproveitar o tempo na beira do rio. Zé, oh. Oi? Tem, hoje de areia preta. Ah, tem muita, né? Tá, tá, tem muita e tá iluminando. Será que tem algum ouro no meio? Hum. Tá, depois nós fazemos um teste na bateia. Tá ah, depois nós pegamos, não, deixa ela. Depois nós pega essa ela por cima aí e faz uns testes aí. Aqui também tem, ó, na beirada. Depois nós coa, ah, nós coa a outra peneira, nós põe a bateia embaixo. Faz essa peneira aí mesmo para diamante, vamos ver se sai alguma coisinha. Saiu um diamante aí tamanho de um ovo, velho. Nós, tá, nós não precisamos garimpar mais não. que, que você faria com muito dinheiro? Cai mais perto. Aí já... Ixi, eu vou de baixo. Né? Ela sai de rumo. Ah, o rapaz já tá pegando um treninho já. Daqui a pouco já tá bom, já. Vai. Os moleques tá na escadeira. Bom, agora você vai guapar lá em se ela rodar. Olha, ela tá fincada. Já tem Ó, vou ficar do lado de cima aqui, porque daqui eu não tô, tá dando pra ver não. Aí, ó, achou um pedrinho aqui. Aí, ó, um quartozinho bonito. Muito bom. Não tem. Não tem nada, então é. Essa também não sobrou nada, né? Ela quase. não tem nada. Dá uma rodada né? para ela sair o Pô, isso aí é Aí, ó. Parquezinho. Mais um. É, pedrinha bonitinha, isso sai muito. Agora o problema é sair o... Uma pedrinha assim com um brilhinho meio vitrificado, né? Aí é difícil. Melhor virar ela assim, né Virar aqui, sim. Vira em cima dessa aqui. Vai. É, agora fica tá mais fácil de cima daqui. essa? Que coisa mais linda. Olha. Se fosse um diamante desse tamanhozinho já tava bom, viu? Vem. Um citrino. Então, companheiro, então, aqui ó, aqui, aqui, aqui brilhando aqui no meio, aqui ó, uhum. quer ver? É, deixa eu ver se eu pego ele na cama Eu acho que não, pelo menos a gente olha pro sol, parece não. É esportivo na, na cor do dedo. diamante? Não tá parecendo? Tá muito bonito, hein? Opa, quase que eu perco ele. Incluir. Ferragem que não farta, né, mãe? Cadê o diamante? Aí, pedrinha bonita, aí. pedrinha é bonita que tem bastante. Ferragem também não forte aí, ó. Eu falei. Hã? Não, pode tirar, deixar uma fora. Não? Né? É que é? Cadê a pá? Uhum. Não falei pra você que ela rodava. É, nessa moinha aqui não tá achando mais nada bom não, cara. Tá não. Vai encher é mais uma aí. Ó, se for pegar então, pega lá de riba. Está enchendo aqui em cima de um pau aqui onde a para um carro cai. Eu vou mostrar para beirada aí, ó, que tem um cascai grosso. cuidado aí também que Olha o barranco lá em cima, ele tem uma camada de cascaio no meio dele. Tem os cascais que descem para dentro do rio também. Já é a segunda peneira. Agora o Edson já está acabando de encher lá. Olha lá. é um tipo de mexer com cascai do rio que não estraga nada. Tudo é cascai que você tira, você larga aqui mesmo, e volta tudo para dentro do rio de volta. Não cava barranco, não cava nada. Então, é um tipo de preservar a natureza. E de vez em quando pode achar alguma coisinha. Esse é um vidro? Hã? Não sei. Não tá parecendo um vidrinho? Não sei. Hã? Não sei. Apareceu. Parecendo que tá meio lapidado. Tá. Interessante, Leva aí pra teste. Mas tá parecendo que é um quarto. Bom, vamos virar essa peneira aqui. Vamos ver a primeirinha. Hum, é pra virar, já. Não subiu, Aí, ó. A pavinha. Seguindo, não, fala não, seguindo galinha. Pode virar, virar em cima. O que vai pro meio é o mais pesado. Vamos ver se foi alguma coisa pro meio. Ah, tem umas pedrinhas bonitas aí pro meio. Não, virar fica mais fácil. Estou vendo. Também outro. Muito bonito. Bem, já nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like, para YouTube poder subir o vídeo. Também lembrando aí que logo, logo nós vamos ter um sorteio. Então é, a gente vai ver certinho aí gente não vai demorar para ter um sorteio não. bonita. A minha outra bem bonita. Assim que chegar mais perto do sorteio, a gente já avisa, vai avisar o pessoal como é que vai ser feito. Nós já tá aí com mais de 3 mil inscritos. Assim que nós inteirar 5 mil aí, nós vamos fazer um sorteio. Dá vou achar uma firma ainda para patrocinar alguma coisa. Alguma coisa que dá aí pro canal. Tem que ser coisa aí para garimpeiro, né? dinheiro. Assim, ó. É uma pedrinha bonita. É, tem tudo com diamantinho, até né? o brilhinho. Tá, vamos encerrar esse vídeo. Olha aqui. Olha, olha até, até brilha de longe, ó. Tá pretinho daqui. Vamos encerrar esse vídeo porque senão ele vai começar a ficar muito longo. Só saiu uma aqui que está parecendo uma boa pedra. Pequenininha, mais bonito. E logo nós vamos ter mais uns vídeos bons aí no canal. Pessoal, é ativar o sininho aí, porque a hora que tiver vídeo aí, o YouTube faz a notificação. Logo também nós vamos fazer um vídeo também das variônicas. Olha esse trininho, esse trininho amarelinho, rapaz, bonito, hein? E a gente vai ter uns vídeos legais.